وهكذا رمضان هو شهر الصوم المبارك ننظر إليه وكأنه فعل عبادة يتقي فيه المسلمون الله كما نتقي نحن كذلك الله بصيامنا أبونا هل يجوز للمسيحي الصيام خلال شهر رمضان المبارك؟ أوصانا الإنجيل المقدس والسيد المسيح بالصوم ولم يحدد الزمن الذي يجب أن نصوم فيه فإذا جاء عيدهم العبادي طيب هل نهنئهم بعيدهم العبادي؟ هذا هو السؤال الجواب لا ما نهنئهم لا لا يمكن أن تهنئه بعيد آه، كفري صحيح